when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. dem Ding. Im Gemüsegarten wurden halt eben alles mögliche, was man essen kann. Brombeeren, Zwiebeln und all dem Samt bla wurde angebaut, damit sie sich selbst versorgen konnten. So ein Kloster hatte eigentlich das hier, das autark ist. Was ich allerdings suche, ist der Brunnen. Irgendwo müsst ihr auch einen Brunnen gehabt haben. Heute wurde über die Jahre dann mal zugemacht. Das möge nämlich auch sein. gibt für Besucher war das hier ein Spendentopf, so wie ich das sehe. Schmeiß meine Mark rein.